Når vi skal rette et eh, dokument i Word, så går vi til eleven gjelder, og trykker på «Dokumentene er levert. Deretter trykker vi på Open her oppe til høyre, og Åpne når vi får beskjeden nederst her. Når Word har åpnet seg, trykker på normalvisning og aktiver redigering. Da kan vi begynne å eh, rette som normalt. Sånn. Når jeg da skal, eh, er ferdig med å rette, så kan jeg ikke lukke sånn som vanlig, men jeg tar og lagrer dokumentet. Eh, og nå tar jeg da og lagrer under eh, dokumentene mine, også en mappe som jeg har lagt klar, som heter retting. Jeg kan kalle den for snurre. Så går jeg tilbake til fronter. Da lokker jeg en fana som inneholder forhåndsvisningene. Går hit, ruller meg ned der jeg kan legge notater. Og så laster jeg opp den rette versjonen. Den lå på dokumenter og rettinger. Og det var å snurre. Og der var den på plass. Og da er det bare å trykke lagre og fortsette til neste elev.